全員は日々新しい試みに挑戦しながらも阿波踊り本来の伝統を守るため1年を通して練習に励んでいますさあどべきの調子が変わりました一気に勢いのある阿波踊りへと変貌を遂げます 脱水連の 画で気品のある女踊りはの押の花ひまわりをイメージし一人一人が花びらとなり大輪の花を咲かせて舞うように踊ります男踊りは黒潮をイメージした豪快勇壮な三角うちわ踊り独創的な黒ハッピー踊りも印象的です色鮮やかなピンクのハッピー踊りも 演舞場を鮮やかに彩ります達水連に続いて踊り込んでまいりましたのは明日園明日園の皆さんです 赤い踊り衣装がこの演舞場によく映えますアシタレンは国民共にプラザで活動しているサークルや団体を中心に活動している連で毎年8月のこの徳島市の阿波踊りを中心に参加しています 本番の練習は6月から毎週1回行ってまいりました鳴り物の練習踊りの練習着付けの講習なども行ってまいりまして本日の本番の踊り込みとなっております 活動しているサークル団体を中心に集まりましたアスタレン今年のアスタレンの連員の募集はすぐに定員いっぱいになりたそうです今年も本日の本番のために一生懸命練習をしてまいりました 踊り込んでまいりました。ャラクサイ、ャラクサイの皆